Homopathik geht auf die Wünsche des Volkes ein. Deine Meinung zählt. Ich brauche mehr Energie. Der Verbrauch der letzten Jahre hat deutlich gezeigt, wir brauchen mehr Energie. Atomkraft ist die einzige Lösung. Die gesteigerte Wärmeproduktion wird bereits 2015 ganzjährigen Sommer ermöglichen. Tropische Winter werden die Menschen erheitern. Mach dich fit für deine Bikini-Figur. Ich wähle Homopathik. Homopathik für alle.